Pane Gustula Perona, Amuçambi, ıı, Alagumcit. Havalı desem, nülüvay klastım indi bir şey atmış. Şimdiki lüvi kutu kokur bir şey atın. İlan diğer, ilan diğer tunga kuma akar bir şey atın. Martin öçatın bu ıı, kut stadı kutu kokunu du Pane gusto bir şey atın orar. Sadık tukuma karakır da öçatın bizi. O şey. da mukan mindi bir şey Сергеев, фамилия Сергеев, Горбин Трофим. Манараннуган нулевой класс, первый класс. Стадела суруран, орорди антилдулави. Школала, kun akar stadelu, õmõusin, kun akaud. Lorn, õla, školala. Vi, tadu, nyangtau sozere anira nyangtau stadodo man bi uchichi mi ni uchichi ni tsvai ka kuna ya ka kuna nungan ovo nungan ovo piru cha datte ovo dit ugu shu ani ki so nungan ovo dit bi nungan dun nyangtau ani jam anila nyangtau suru jam to anyenen anyenen e ko ovo uchichi ni tsvai tu eto hamil amilvan ammo si si si tiki guna si kuta kacana kuta kacana okal bi tadu nyang jam nyang tatidjam таду, töbdjam, angidjam, потом suruk jam подарок, angi, nungandu. suruk я явил. Суруб, сурубдjam, tarangi jam nungan нугангиден еще tarafim yelbişatın atnilin. Sidmon kalas nadan da uçitçişan i was akinin i namukon akinin tunga dule ade dule numan tarasila numan jaya jian tarmi sok pi aknilin aknilin bakajer taranye wahda. Hmm. Yang yuantar. году интернат был. Ә, пятый лам бедер куңакар. Пятый. Интернат был. Пятый. Амур. Да и уже классты витовычем. Вам кодер. Тули лачечем, тучечер. Воспитатель, директор, не я амур. Амур куңакар. Трафим ученики, Здравствуйте. Angivi karmaan dubbii angiran gaddan ee dubbii yootare angi kaanutu ordi kon cheenu kon kon ta dunyaan taw cheenu kon ka tara angi nyang nyau kachin nyang ee bitarang noomi вот подарок Трофим. А потом это, мать, подарок я положила. Это я все лето, он говорит, Ноем, ноем, левая Витя, он опять дерьмо деру, нян таты дернян. И снова опять они дем. Синдуом обдави, опять они дем. Таб дем нян тава, ну вартен опять дем дер адирада. Но сила я мамат. Нет, они тарфиму минты, улгучалун. У него а я мамат дер, сила бисинду омовум. Bunu çok da güzel. pasiba. Una.